कोशिश कर रही हो हाँ अरे दादी यहाँ ऐसा ही होता है इसे बेटी कहते हैं बेटी हमको मालूम है बेटी मतलब का होता है बैर मतलब खराब मतलब चाय oh, no. हम तुमको एक खराब चाय नहीं पीने देंगे दाकुल्ला करो दातून करो मुंह धोवो फिर नहा धो फिर उसके बाद चाय सुड़को चलो oh, लो बिटिया तुम्हारी चाय यस ये देखो महारानी को आ गई ये चाय बिटिया कुछ सबूत नहीं है इसलिए तो कह रही थी चार दिन गांव में आ गई होती तो थोड़े संस्कार सिखा ली होती सुंदर किसको हमारी लेके आ गया इसको शहर में और सब संस्कार चाय में घोल के पिला दे रही है क्या हुआ मम्मी क्या हुआ मतलब क्या अगर ये चाय पिला दी होती तो बहुत कुछ हो गया होता अब ये आगे से बेड शीट नहीं मिलेगी इनको oh, no. अरे दादी आज पीने तो फिर कल से कल से क्या कल करो सो आज आज करो सो अब जाओ निकलो बहुत भूख लगी है मम्मा भूख खाना लगाओ ना हाँ लाती हूँ लाती हूँ तुम कहो तो इन दोनों को ही लगा दो oh, no. ये नहीं कि नहा धो लो कपड़े बदल लो लेकिन कौन सुनेगा इस की वही तो हम नहाए थे हाँ सुबह तो तुमने खाया भी था ना खाया था कि नहीं खाए थे तुम तो बाहर घूमने गई तो पता नहीं क्या क्या बुरी शक्तियाँ होंगी वो क्या कहते हो तुम पढ़े लिखे लोग नागिन टीवी का नेगेटिविटी भाई भाई देखो मेरी नन्नी कितनी समझदार है लेकिन तुम ऊट जैसे खा पी के बड़ी तो हो गई हो लेकिन एक गुट भी अकल की नहीं पी चलो जाओ नहाओ उसके बाद कपड़े बदलो क्या तुम दोनों एक दूसरे को कहो की तरह घूरे जा रहे हो हाँ एक बात गांठ बांध लो कि जब भी तुम बाहर से आओगी तो पहले नहाओगी उसके बाद कपड़े बदलोगी oh, no. फिर तुम खा लो पढ़ लो उसके बाद सो जाओ चलो अब जाओ नहाओ जाओ जाओ राम राम राम हेलो मानसी आ जाओ खाना खाने आए हेलो दादी वॉशरूम आई मैं जाके आती हूँ आ जाओ आके खा लेना मैंने लगा काम क्या कर दो अरे नहीं बिटिया तो तुम नहाओगी नहीं कपड़े नहीं बदलोगी लेकिन दादी मैं तो अभी नहाई थी अभी कपड़े बदली थी अरे बिटिया अभी तुम पैखाने में गई तो तुम अपवित्र हो गई ना जाओ नहाओ धो और कपड़े बदलो अरे दादी इतना ठंडा रहता पानी और इस ठंडी सीजन में तो और ठंडी लगती है ये गांव नहीं है जहाँ से मैं कुएं से पानी निकाल सकती हूँ कभी भी यहाँ पे टाइम टेबल में पानी आता है दादी वैसे भी हमारी टीचर बोलती है सेव वाटर अरे बिटिया हम तीन बार नहा चुके हैं जाओ तुम नहा लो हाँ, दादी नहीं जाओ भगवान इसको माफ कर दो बहू थाली साफ कर दो अनु ने छू ली टूट के मैं चूर हो गई मैं दादी के सिद के सामने मजबूर हो गई वो मेरे सामने मैं उनके सामने मैं पढ़ू कि नहीं पढ़ू सुबह से मैं तीन बार नहाई हूँ तीन बार कपड़े बदली हूँ बस तीन बार तुम तो सस्ते में नहीं पड़ गई क्या मम्मी को देखो वो सुबह से छह बार नहा चुकी है और सात बार कपड़े बदल चुकी है और वो भी अगर रात को दादी ने वापस देख लिया बाथरूम के पास तो वापस नहीं लाएंगी क्या अरे मम्मा आप दादी को समझाते क्यों नहीं हो हम जितने बार नीचे जाए उतने बार नहलाती है जितने बार वॉशरूम जाए उतने बार नहाना पड़ता है और उतनी बार कपड़े भी बदलवाती है मम्मा आप समझाओ ना दादी को वो तो खुद सुबह से तीन बार सारी बदल चुकी है तीन बार नहा चुकी है चलो चलो अभी तुम लोग सो जाओ नहीं तो फिर सुबह दादी छह बजे उठाए हाँ यार अरे यार माची दादी ने तो हमारी चैन की नींद भी चुरा ली है क्या करे दादी है ना कोई और होता तो कोई और होता तो उसे सबक सिखाते सबक हम तो दादी को भी सबक सिखा सकते हैं जिसको बाद में याद रखे सबक को लेकिन कैसे नहीं नहीं अरे दादी स्ट्रॉन्ग यू मैनेज कर लेंगी ओके लेट्स डू इट जब दादी सुबह सूर्य नमस्कार करती है ना लोटा लेके तो हम सब दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे yes let's do it good night से ही मिलावटी मिलता है पी ही लेते हैं oh, no. oh, no. बहू मेरी सफेद साड़ी निकाल मैं पैखाना जा रही हूँ yes, अगर आज दादी दस बारह बार बाथरूम ना गई तो मेरा नाम भी मानसी नहीं अरे बेटा बाथरूम नहीं पैखाना Bonk. जाने के बाद अब फुर्सत मिली और बारह के बाद एक और बार गई होती तो तेरह भी हो जाती हाँ, अब राहत मिली अभी का फुर्सत मिली दादी क्या होता है लिखछट हाँ। अरे फिर तो मानसिक तू तो अशुद्ध हो गई तुझे वापस ना आना पड़ेगा वैसे तो दादी ने भी सिर छिपकली को छुआ है तो दादी को भी वापस ना आना हाँ, पड़ेगा हाँ। तेरा भी बार अब तेरा भी बार तो मतलब तेरा भी ही हो जाएगी मेरी दादी तो पूरी ढीली पड़ गई अब बस दादी को एक उपवास रखवाना है चलो मम्मा के पास मम्मा हाँ? मम्मा आपको पता है दादा दादी को क्या बुलाते थे हाँ लेकिन क्यों आ, बताओ ना कल्लो बुलाते थे ओ, ओ कल्लो कल्लो कल्लो कौन कौन है मैं मर गया तो क्या मेरे याद में तेरे दिल से निकल गई कल्लो अरे स्वामी जी आ दादी दादी अनु को कुछ हो रहा है जल्दी चलिए oh, no. क्या हुआ कलो तुम आ गई पहचाना मुझे मैं अनु का दादा दादाजी आप स्वामी जी आप परसों मैं पूरा जन्म लेने वाला हूँ कल तुम लोगों को व्रत रखना होगा तभी मैं पूरा जन्म ले पाऊंगा हाँ दादाजी व्रत रख लेंगी वैसे भी व्रत में फल फ्रूट तो खा ही सकते हैं चुप पानी तो पी सकती है चुप पानी कौन सा तो वो कौन सा व्रत रखेगी अरे तुम्हारी दादी निर्जन व्रत रखेगी दादी जी कर लेंगी वैसे भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है हाँ मैं कर लूंगी मैं कर लूंगी मैं निर्जन व्रत रख लूंगी ये क्या हो गया मुझे मैं ऐसे क्यों ये क्या था मुझे क्या हुआ था मुझे अनु बेटा तुम ठीक हो ना हाँ दादी इसके लिए अरे कल दादी का पेट खराब था ना इसके लिए वो दिन भर बार बार नहाती रही ऊपर से निराजल व्रत भी रखा तो कमजोरी की वजह से उनको बुखार आ गया है तो डॉक्टर ने बोला अगर उन्होंने आज व्रत नहीं तोड़ा ना तो सीरियस भी हो सकती है oh, no. हमें लगता है कोई गलती कर दिया चल चलते हैं अम्मा आप कुछ खा लो ना नहीं बहू कुछ भी नहीं खाऊंगी मैं तुम्हारे ससुर ने मना किया है दादी जी कुछ तो खा लो नहीं बिटिया तुम्हारे दादा ने मना किया है मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी उनकी आत्मा को दुख पहुंचेगा सॉरी दादी जी हम जानबूझ के एक्टिंग की थी कि इमेज में दादा की आत्मा आई हाँ, है वो जो आप बार बार बाथरूम गए नहाए दादाजी की आत्मा और सिर्फ मैंने और बुझ कर किया था इधर आओ बेटिया तुम्हें क्या लगा था मुझे ये सब नहीं पता था मुझे ये सब पहले से पता था लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी सजा को स्वीकार किया क्योंकि मुझे पता है ये मेरी गलती है मैं मेरे सारी पुराने ज़माने की चीज़ें तुम दोनों पर थोपी जा रही हूँ ये सब मेरी गलती थी मुझे अब के ज़माने में रंग जाना चाहिए तभी मैं खुश रह पाऊंगी बिटिया एक बात ज़रूर याद रखना जब तुम मेरी उम्र की होगी तो तुम्हारा भी जमाना बदल गया होगा इसलिए जमाने के साथ चलो खुशियों के साथ जियो तो देखा फ्रेंड्स कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो मुझे तो ये दादी का रोल करने में बहुत ही ज्यादा मजा आया दोस्तों ये वीडियो सिर्फ फन के लिए हमें अपनी दादी को हमेशा प्यार करना चाहिए हमारी दादी तो बड़े मजेदार थी इतना मजा आया शूट करने में क्या आपको भी देखने में मजा आया अगर मजा आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा इस बार का एम है थर्टी फाइव के लाइक तो जरूर लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और इंस्टाग्राम टिकटॉक और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिएगा और हाँ हमारी मम्मी के चैनल कुक विद आशा को जरूर सब्सक्राइब करना तब तक के लिए बाय